Hola a todos, hoy voy a hablar y voy a daros varios consejos sobre el aprendizaje del idioma. En mi ejemplo, como yo eh, aprendí español en casi un año, incluso creo que se podía hacerlo más rápido si se hubiese dedicado más tiempo en esto. Vale, pues lo primero, lo primero, una cosa más importante es que destines un poquito de tiempo cada día, ¿vale? ¿Entiendes? Es mejor que destines, no sé, por lo menos 30 minutos cada día a la semana. no eh, sé, que aprendas, no sé, tres veces de dos horas a la semana, ¿no? Es muy importante que el idioma sea presente en tu vida cotidiana cuantas más veces sean posibles, ¿no? Cotidianamente sería mejor, ¿no? Vale, pues lo segundo es que para que el aprendizaje del idioma sea quizás para ti, eso tiene que gustarte, eso debería darte placer, ¿no? Sabes, si algo te da placer, si algo te gusta, vas a vas a querer aprenderlo ¿no? y vas a hacer el mejor no Pues eh, si, la, si, el aprendizaje del idioma no te da placer, no te gusta, te recomiendo que no lo, no lo empieces a hacer, ¿no? Porque creo que no verás los resultados, ¿no? Si haces algo que no te gusta, ¿no? Pues vale, ya, ya hemos hablado sobre dos cosas. Lo segundo es que no cuentes con el sistema escolar. Acuérdate, no tienes que tener clases de algún idioma en la escuela para saber hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, nunca en la escuela he tenido una clase de español, nunca, nunca, nunca. Todo el rato aprendí español en casa y creo que hablo, digamos, bastante bien, ¿no? Porque el sistema escolar mm, de los idiomas en la escuela, para mí, hablando sinceramente, en mi opinión, es una mierda. Los profesores en estas clases enseñan solamente la gramática, eh, no quieren que se hable mucho, porque en, el aprendizaje para mí lo más importante es que se hable muchísimo, es que hables mucho, escuches mucho, ¿no? Incluso sí creo que hablar es, sí, es más importante que escuchar, ¿no? Porque hablando, pues aprendes un aprendizaje, aprendes un idioma para que, para que hables, ¿no? Vale, eso también depende de los objetivos. O sea, alguien, no sé, aprende un idioma solamente para, para poder ver las series, no sé, Netflix en este idioma, ¿no? Alguien, no sé, aprende un idioma para hablar con los amigos de este país, no sé, alguien aprende el idioma, no sé, para ver las noticias en la televisión. Hay muchos objetivos distintos, ¿no? Diferentes. Pues lo importante también es que definas tus objetivos por qué quieres aprender idioma, por qué lo haces y en qué quieres concentrarte, ¿no? Eh, lo tercero, lo cuarto, lo cuarto, pues escucha mucho el idioma, no sé, ver las noticias, vale, en el principio no vas a entender nada, pero no te rayes, no te rayes, no te preocupes, escuchar mucho, escuchar mucho, eso es muy importante, escucha mucho te garantizo que después de alguna cantidad de tiempo vas a empezar a entender incluso sin subtítulos. en, el principio, no tras, eh, tras aprender, no sé, mil palabras, empieza, no sé, a ver las series españolas, no sé, noticias en español, no sé, lo que sea en español, eh, con subtítulos y poco a poco cada día aprenda, aprende una cantidad de palabras y poco a poco después de algún tiempo sabrás bastantes palabras para poder escuchar nuestras noticias, para poder ver una serie en español, para que poder entender una conversación de algunas personas que sean españolas, ¿no? Y pues sí, en torno al aprendizaje de las palabras. Aprende las palabras en el contexto, sí, eso es muy importante, que tengas una frase. Por cierto, os recomiendo una página web que se llama memories.com. Eh, yo siempre aprendo las palabras en esta página, ¿no? es muy auxiliar para mí. Eh, en esta página se puede crear sus propias listas de las palabras con las que puedes aprender las palabras que quieras, ¿no? Eh, de qué idioma quieras, ¿no? De cualquier idioma, eso es muy bueno. Eh, ya no recuerdo si eso es gratuito o, si hay que pagar por eso, pero incluso si, si hubiese que pagar por eso, os lo recomiendo, de verdad vale la pena pagar incluso por eso, ¿no? Es muy auxiliar os garantizo que eso va a ayudaros mucho en el aprendizaje del idioma, ¿no? volviendo, eh, volviendo a lo que hablaba, eh, aprende las palabras en el contexto. Es decir, que, que no sea así que tienes una palabra, la traducción, una palabra, traducción. Es mejor que tengas una frase con esta palabra y esta misma frase traducida en el idioma, en el idioma del base vale, por cierto, porque no sé si aprendes un idioma, eh, no tienes que aprender este idioma por polaco. Por ejemplo, yo ahora también estoy aprendiendo chino, últimamente lo he empezado, y aprendo el chino eh, con el español. Es decir, que tengo, no sé, un símbolo chino, no sé, una frase en chino traducida al español, ¿no? No lo tengo traducido al polaco. Y de este modo se puede decir eh, que se está aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo, ¿no? Pues si eso es muy bueno, os recomiendo que hagáis así. Y en torno a la gramática, en torno a la gramática, no sé, eh, algunos no vídeos en YouTube, todo en el Internet, pues de verdad, Internet ahora es una cosa muy potente, de verdad, si se quiere, se puede aprender mucho sin esfuerzo buscándolo en Internet, ¿no? De verdad, hay muchos videos en YouTube que, os van a ayudar a aprender la gramática, que os van a ayudar a entender todas las cosas relacionadas con la gramática. Y de verdad, incluso mm, no hay que tener clases, no hay que tener clases con unos hablantes nativos para que, con ningún profesores para entenderlo. Eh, no sé, por ejemplo, yo tuve mi primera clase con un hablante nativo de España después de, después de seis meses del aprendizaje. Antes, durante todo este rato, durante todo este tiempo aprendí yo solo y de verdad eh, la gramática no me hacía ninguna dificultades, ¿no? Se puede entenderlo solo, ¿no? De verdad. Haces muchos sacrificios, haces muchos sacrificios, hablad mucho, escuchas mucho, de verdad. Intentad, intentad a, ah, a introducir el idioma en vuestra vida cotidiana, de verdad, que sea, que sea presente cuanto pueda. Cuando pueda, de verdad, cuando pueda, cuando pueda. O sea, incluso a veces intentad hablar a vosotros mismos en este idioma, ¿no? Para que practicarlo. Pues sí, en conclusión, en conclusión, intentad a ah, introducir el idioma en la vida cotidiana. Es mejor que lo aprendas cada día, eh, menos tiempo, pero cada día lo Segundo, no cuentes con el sistema escolar. No tienes que tener clases de, un, de un idioma en la escuela para que poder aprenderlo. Lo segundo, eh, lo segundo, aprende las palabras en el contexto. En el contexto, porque de verdad, para mí en el contexto, sí, es, es mucho más mejor aprenderlo. Incluso si aprendéis las palabras en el contexto, os garantizo que luego eso os ayudará mm, incluso a hablar mejor, que recordaráis las palabras mientras hables. Mientras habléis, ¿no? Recordaréis esas palabras, porque el, contexto os ayudará mucho. No sé, que... No sé, cuando estéis hablando, no sé, alguna cosa, eh, y, no sé, y de repente os viene a la cabeza una frase que ya... que ya antes habéis visto, ¿no? Porque... No sé porque habíais aprendido una, no sé, una palabra en el contexto con alguna frase. incluso es así que, no sé, alguna palabra podría ser utilizada, no sé, de alguna manera en polaco, pero la misma palabra traducida en español eh, ya eso sería raro. Si alguien la utilizase en el mismo en el, no sé, en otro contexto en español, ¿no? ¿Entendéis? Por eso, el contexto es muy importante. Eso es muy importante. Lo tercero, hablad mucho eh, cuando, cuando podáis. Cuando podáis, eh, escuchad mucho. Lo que, de verdad, lo que sea. Las series en Netflix, las series en Netflix en el principio sin subtítulos, luego los recomiendo que, que apaguéis los subtítulos, no sé, las noticias en la televisión, no sé, algunas conversaciones en YouTube. De verdad, eh, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo importante es que eso sea en español, que hable en español, ¿no? pues hablas mucho, escuchas mucho, escribir, mm, no hay que escribir, pero vale, si quieres, si escribir, esto también os ayudará, ¿no? Es cierto que no, que no os obstaculizará nada, ¿no? Pues sí, yo eh, os recomiendo, os recomiendo tomar clases eh, con hablantes nativos, con hablantes nativos de un idioma, ¿no? No os recomiendo tomar clases con un profesor de, de vuestro país, ¿no? Porque él no os aprenderá, vale, pues podrá enseñaros muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué gastar dinero en algo que se puede, que se puede aprender sin profesor en la casa, sin ayuda de, nadie, ¿no? Pues entonces, tras, eh, tras un tiempo, cuando ya sepáis hablar un idioma en un nivel bastante, bastante bueno, bastante decente, que cuando podáis comunicaros, ¿no? Cuando podáis hablar más o menos sin dificultades, os recomiendo tomar clases con hablantes nativos, eh, con nativos para que habléis con ellos todo el tiempo en ese idioma, ¿no? De verdad, yo, yo ya, no sé, llevo cinco meses, eh, cinco meses tomando las clases con un hablante nativo de Madrid y de verdad, eh, puedo tranquilamente decir que veo los resultados y ellos aparecieron muy rápidamente, ¿no? Pues sí. Pues esas han sido las cosas que yo, eh, yo humildemente os recomiendo para que hagáis para que vuestro aprendizaje de un idioma sea más eficaz y que este proceso no sea tan largo, que este proceso sea más rápido. Vale, pues muchas gracias por atender, muchas gracias por escucharme. Nos vemos otro día. Hasta luego, chao.